Ik heb vandaag heel veel zin in. Het wordt super leuk en super warm. Ik vind het wel spannend, want ik weet niet echt wat ik kan verwachten. Mijn doel is om blij te zijn. We gaan zo'n startschot geven en dan ga ik iedereen nat maken. Het is eigenlijk maar één keer in je hele leven dat je dit kan meemaken. En dan is de kans ook nog heel klein dat je dit meemaakt. Ik ga het gewoon doen. We gaan uitlopen. Wat is er nou net gebeurd? Mijn tand is eruit. Ik liep op de brug en toen uh, was ik aan het drinken en toen ging mijn tand eruit. The peace and the freedom that you guys march for, that's exactly what we do. And, and we love it here. We do, this is my fourth time and I'm going to do it as much as I can. So it's fantastic. I love it. Hoe voelt dat voor jou? Ja, ik vind het heel leuk om met hem te lopen. Hij is heel gezellig altijd. En eh, ja, ik vind het wel vet om met soldaten te lopen. Ik vind het echt superleuk. Ik ben heel veel eh, muziek tegengekomen. En militairen die zongen op de dijk. Dat is allemaal heel leuk. Heel veel mensen die of pijn hebben of heel erg blij zijn. Ik had niet gedacht dat ik zoveel militairen eh, tegenkwam. Maar ik ben er toch heel veel tegen gekomen. Het is heel warm, ja, maar je hebt een sociaaltje zoals ik die om heb. Eh, die kan je in de koelkast leggen met water en dan eh, heb je lekker verkoeling. En eh, mensen staan langs de kant met uh, sproeiers. Ik haal eh, mijn pet omhoog voor de zon. Ik doe hem soms ook af om te wapperen. En dan kun, kan de lucht ontsnappen van je hoofd. En dat maakt je heel cool. En we rennen als hele V-team ja, door sproeiers heen. En sommigen hebben waterpistolen we op elkaar schieten. Dus het is wel leuk. We zijn op jou! Ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. En ik vind het ontzettend stoer dat je als je elf bent eh, zo'n afstand al kunt lopen. Vier dagen lang.